Бүйсен ажарлы бейші işler хан бейген бейшілердің қоштаушында және ошондой эле маданияттын мыктысы ырчы алдыңыздарда гүлгакы акылбекова алдыңыздарга мээрим айналып келсин сиздер бир oturup desek отуруп берсеңиздер сонун болот